Я знаю, это ты В мои приходишь сны жарким огнем В сердце мое Все ночи до одной Рисую образ твой только со мной Ты будешь со мной И я в твоем плену Других не надо Ты ангелом стань В жизни моей И я тогда живу Когда ты рядом И наша любовь все сильней ты знаешь, это миражи На правду так знаешь, это я Придумал для тебя музыку слов Это любовь Она наполнит дни Где будем вместе мы только вдвоем Мы будем вдвоем И я в твоем плену Других не надо Ты ангелом стань В жизни моей И я тогда живу Когда ты рядом И наша любовь все сильней Ты знаешь Но в жизни все важно Ты знаешь, это миражи На правду так похожи ярче звезд они Не забыть